Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Hai. Okey, kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, pastikan anda tekan button subscribe dan juga lah tekan button lonceng tu ya. Hari ini kita ada unboxing lagi dan unbox uh, artinya item yang kita unbox pada hari ini consider special dan anda cuma boleh lihat sajalah sebab model ni memang dah limited edition dah tak ada eh. Tak usah tanya berapa harga semua, tak ada link untuk purchase, no tak ada. Untuk tatapan anda sahaja. So model apa yang ada pada hari ini, ini dia. Nah, ha, ini dia. So adalah sedikit uh, story ataupun cerita di belakang model yang ni. So nama model yang ini uh, Strike Pistol ataupun daripada Strike Master. Okay, story dia sambil kita buka sambil saya cerita lah uh, model yang ni memang dia daripada China tetapi uh, ni model dia nampak tak cantik kotak dia daripada Strike Master SM dan model ni ceritanya apa cerita dia memang menggemparkan lah dengan kata lah so rasanya betul lah model ni setelah dikeluarkan so boss ataupun owner kepada kilang yang ni ataupun model yang ni sudah ditangkap oleh uh, pihak kerajaan China uh, didakwa dia menghasilkan uh, senjata tiruan. So ni memang dia dah dimasukkan ke dalam penjara dengan kata kena denda 2 ke 3 tahun penjara. So itulah seseriusnya uh, ah, gel blaster di negara China. Perkara yang sama juga uh, di negara kita cuma anda perlulah pandai-pandai ya. Okay, so sebelum kita lihat lebih lanjut, dia ada bagi satu uh, user menu, cantik quality user menu dia. So anda boleh tengok dia macam ni. Ha. Cantik user menu dia. Dia ada dua color daripada hitam full black dengan hitam silver lah. So yang saya ada kat sini tu memang hitam silver. Top uh, sliding dia memang daripada CNC besi dan dia memang menggunakan gas ya. Dan juga menggunakan gel bore. Gas gel blaster yang menggunakan gel lah Memang cantik lah tengok dia punya finishing semua kuih. Uh, dan ini sudah jadi limited edition lah sebab bos dia sudah ditangkap so dah tak ada production lagi so memang menggunakan Diablo lah alright so apa lagi kat belakang uh, alright dan dibagi satu pack Diablo brand dia sendiri rasanya Azrael Sport uh, ni lepas tu dia ada bagi apa lagi Nah, dia ada bagi ni loader gelbow speed loader so memudahkan anda untuk masukkan gelbow lah dan tak lain tak bukan kita punya hero hari ini ha, nampak so design dia macam ni atas dia sliding ni memang daripada CNC ya besi dan kalau anda boleh dengar saya tak sure bunyi dia macam mana tapi kalau anda dengar secara live bunyi dia memang memang metal betul lah dengar eh saya tak tahu lah, maybe lepas kamera ni bunyi dia tak adalah seberapa hebat tapi kalau dengar depan-depan memang besi dia macam kacing-kacing sikit lah memang bunyi besi dan tengok dia punya outer barrel ni pun memang dah cun ha, dengar Ooh, ah. alright so kita tukar angle dan kita tengok uh, lebih lanjut lah lebih detail selepas ini Okay, so kita dah tukar angle dan tak ada apa yang dalam package dia cuma ada gel bow dengan uh, loader sahaja dan uh, memang plaster ni lah ok kita tengok mag dia dulu so mag dia memang seketul ni daripada besi ya. memang daripada besi dan uh, masukkan gel bow memang seperti biasa lah anda turunkan uh, spring yang ni turunkan spring yang ni sambil-sambil anda hold uh, kena ada kuku sikit lah sambil-sambil anda hold anda masukkan lah gel bow di bahagian sini ya ataupun ada loader dia bagi ya, anda gunalah loader untuk masukkan jawbor tu okey dan ini dia blasternya so blaster dia memang cantik bahagian bawah ni ataupun lower lower receiver ni memang daripada nylon so anda lihat dia ada tulis uh, ini uh, apa ni ya dia punya uh, strike master 0841 saya rasa ni series number dia lah so uh, trigger dia memang dia berbesi. So trigger dia memang cantik lah Besi ada warna merah tengah ha, Nampak memang cantik Dan yang ni memang nylon lah Dan kalau bahagian atas yang ni Memang kepingan ini ataupun uh, slide ni memang daripada CNC lah tengok ha, Dia ada carving, cantik carving dia Strike hard, strike fast, strike industrial Okay, kat belakang pun ada logo dia Ha, ni tengok ha, Kalau sebelah sini, ni ada logo Lepas tu di sini ada saya rasa dia copy lah ni. Cash code apa Santa Ana CA pattern pending ding apa pending ding ni pending code. Ha ni siap dia ada strike industry kat sini lagi. Nampak tak sini? Tak tu nak nampak kan. Ha dan sini made in Japan. Oh siap dia copy made in Japan padahal made in China sebenarnya. Okay. Ha. Okay, masukkan Mac. Ha, dan di sini pun ada Swipe Industry Dia punya tulisan kat sini Nampak? Dan bawah ni ada Glock punya logo Dan tarik ha, Bunyi dia memang besi betul lah ha, Kalau anda boleh dengar ha. Okay ni so memang uh, power by gas lah So gas yang disadangkan memang tak lain tak bukan 134A Ataupun macam ni lah 134A Anda boleh gunakan gas lain tetapi kalau ada kerosakan ke apa uh, memang tanggung sendirilah dan ini memang tak ada untuk dijual lah so masukkan gas macam ni 3-5 saat lah alright so kita dengar-dengarkan sikit dia punya blank firing ya. so okay. kalau sekarang saya tembak saja dia akan terus lock sebab dia tak ada jawab dalam ni ha, nampak dia lock so release dia kat sini tekan lagi lock kalau saya hold saja saya boleh continuous lah tanpa jawab Best kan? Alright. So, tanpa gearbo dia memang kadang-kadang dia tak adalah lock sangat tapi memang dia adalah function macam tu. Alright, so saya bagi close up sikit lepas tu kita test FPS dia lah. Okay, memang cantik dan dah jadi limited edition. Kalau anda nak beli pun memang dah tak dapat dah. Okay, jom kita lihat close up dan kita pergi kepada FPS. sebelum ke FPS testing kita tengok uh, jumlah berat dia kalau max saja berat dia 270 gram kalau whole benda ni 633 so berat dia lebih kurang sama dengan P1 uh, Kublai punya P1 tetapi memang dia top slide ni daripada besi lah alright kita pergi kepada FPS sekarang Ok, so kita dah sampai di sini dan ni uh, kita dah reload lah gel ball So ni memang gel ball lah, bukan BB, bukan apa lah Kalau anda lihat ni memang gel ball lah Tapi gel ball ni bukan meteor Kali ni kita menggunakan gel ball jenis matte lah Artinya yang lebih keras Sebab uh, gas punya memang kena keras-keras sikit lah Alright Jom kita mulakan sekarang lah 202 habis so 8 biji so, average 196 so saya menggunakan gas uh, ah, 134A saja. kalau anda menggunakan gas yang lebih kuat dia akan jadi lebih hebat lah alright kita jumpa lagi di dalam Okay, so kita dah balik ke sini dan inilah dia uh, Strike Master ARK17 Lupa nak tahu model dia ARK17 eh So memang uh, best Kalau anda baru saja mengikuti channel kami Sila tekan button subscribe sekarang Untuk mengikuti perkembangan ataupun lebih banyak uh, Gel Blaster Yang akan kami perkenalkan selepas inilah lah Okey, disebabkan ini adalah limited edition dan tidak dikeluarkan lagi, so saya pun tak nak cakap banyak dan memang anda nak beli pun memang takkan dapat. Ini adalah milik saya. So saya akan try simpannya sebaik mungkin lah. Okey. Dan saya rasa video sampai di sini saja dan kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.